Waswahili husema kuna njia nyingi sana za kuwa pale, lakini haifani sana, ila kila wakati lazima uangalie njia ambayo ni sahihi, ambayo haitaleta madhara yote kwa mtoto wako, kwa familia na ujumla kwa jamii. Ila hapa nimekuja na njia mpya sana ambayo sasa kutumika na imefanya kazi 100% ambayo sasa hiyo ndio ukitumia Panya wote wanaishi kwa nyumba yako. Jaribu hii njia, wengine wanatumia maji na baruni, lakini mimi hapa nimeamua kutumia baruni na ndoo pamoja na vitu vingi ambao panya panya wanapenda sana, chakula chakula, ndo vitu fani fani hapo, unachanganya hapo, alafu changanya hapo, make umepuliza baruni mpaka imejaa vizuri, alafu pale weka mtego wako jaribu kuchukua hiyo ndoo na ujazijaze hiyo vitu hapo juu ya hiyo baruni, alafu toka hapo weka kajia ngazi ambayo ya pana kumbaka kwenye hiyo ndoo. Watakula, watakula, watakula kijienjoy, ila wao wenyewe ndio watajenga kwenye mtego. Wakati pale wanaenda pale wanatembea tembea tembea na zile kucha zake pale, wataenda watatumbua baruni. Wakitumbua, wote wanaingia ndani ya ndoo hiyo ndani ya ndoo watachezacheza hapo, lakini wataweza kutoka, na hapo ndio tawanasa wote wote wote, na uja tabahatika mmoja wawili, unatumia tu mbinu hiyo hiyo tu, na utaweza kuwa win 100%. Hii ni njia ambayo zimefaulu kwa watu wengi. Mm. Namwambia Wakenya msisubuliwe na panya. Ah, dawa mnatumia hazifanyi kazi, wanakula wanaenjoy, wanakula wanaenjoy, wanakula wanaenda kunywa maji akikunywa maji, basi hizo dawa zifanye tena. Yaani hapo ndio maana namwambia Waswahili husema mambo ya kutega panya, kuna njia nyingi, ama kuna njia nyingi, kuna sapanya. Basi jaribu hii yangu ikifanya uweze kushare, kusubscribe kabisa na uweke komenti yako, ili mweshe jia nyingine mbinu mpya ya kuweza kufaulu katika kutega aina ya wanyama tofauti tofauti mpaka mende. Tamuisha hivi karibuni.